Bé, aquí eh, el que intentem fer és crear ponts entre els cristians i els musulmans, entre els occidentals i, el, i els àrabs, de manera que intentem apropar l'islam als catalans, eh, autòctons, i també intentem doncs, que els musulmans immigrants també comprenguin les tradicions que existeixen eh, en aquest país. L'objectiu de tot això és aconseguir una societat cohesionada a la que hi hagi respecte i coneixement entre religions més enllà dels tòpics. Intentar-los presentar un islam eh, diferent al que apareix en els mitjans de comunicació. És un islam eh, que és capaç d'obrir-se a la modernitat, un islam que és capaç de viure en Occident i que és capaç doncs, de, eh, de ser aquí a Catalunya mm, doncs, eh, ser present doncs, al costat de, de les altres religions. És la meva promesa i a